I wish to make an announcement in respect of the bill titled Central Bank of Sri Lanka. The court has determined that none of the provisions in the bill are inconsistent with the constitution. Accordingly, the court has determined that the bill can be passed by a simple majority in parliament subject to the amendments which have been mentioned in the determination. I order that the full determination of the Supreme Court be published in the, in the official proceedings of the parliament today. ජනාධිපති දුහරයට පාර්ලිමේන්තු මන්තිවරයකු තෝරෝපත් ගැනීම සඳහා විස්සයි විසි දෙක හතයි විස්ස දින පවත්වන ලැබූ රහස් චන්ද විමසීමේදී භාවිතයට ගනු ලැබූ චන්ද පත්‍රිකා සහ විස්සයි විසිතුන තුනයි විසිහතර විසිහතර වෙන දින පවත්වනු ලැබූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේ මහලයිකාමරයා විසින් එම චන්ද පත්‍රිකා විනාශ කරනු ලැබූ බව පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දීමට කැමැත්තෙමි. අපි ගිය තුනයි විසියක් වෙනිද දින නීති අධ්‍යන සභාවේ රෙගුලාසියක් පරාජයට පත් කරා මේ පාර්ලිමේන්තුව විසින්. එතකොට ගරු කතානායකතුමනි අද 4යි 4 වෙන විට මේ පරාජය කරපු රෙගුලාසිය තවදුරටත් වළංගුණ වන බව සහ භාෂා තිත්‍රයෙන් විභාග පවත්වන බවට නිලධාරීන් දීමක් සිදු කරලා නැහැ. දැන් අද අවුරුදු නිවාඩුව ලබලා දෙනවා නීති විද්‍යාලය තුල අධ්‍යන කටයුතු අද නතර වෙනවා. ආපහු නැවත මේක පටන් ගන්නෙ හරියටම අප්‍රේල් 24 වෙනිදා ඒ කියන්නේ හරියටම විභාග දිනේ. ගරු කතානායකතුමනි මම පාර්ලිමේන්තුවේ ගන්න ලැබූ තීරණ තීරණයක් ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීම වැළැක්වීමට අවශ්‍ය විවිධ වක්‍රමාර්ග අනුගමනය කළා අද එය ක්‍රියාත්මක නොකළ හැකි තැනකට පත් කරනු ලැබ තිබෙනවා මේ නිසා මේ විදුහල්පතිවරයා වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට කඳවන්න අධිකරණ අමාත්‍යාංශ උපදේශකකාරක සභාව තියෙනවා පස්වරු එකට නීති විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමාව ඒ අධිකරණ අමාත්‍යාංශ උපදේශකකාරක සභාවට කැඳවා ගත්තොත් මේ ගැටලුව අපිට එතරම් බේරගන්න පුළුවන් මැතිවන්ට රාජ්‍ය සේවකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා මාස කිහිපයක් තිස්සේ අයගේ වැටුප් ලැබුණේ නැහැ. අවුරුදු සමයකුත් එන නිසා ඒ රාජ්‍ය සේවක විශාල අර්බුදයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ මැතිවරණේ කල් යනවා නම් ඒගොල්ලන්ට වැටුප් ගෙවන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද? මාර්තු මාසේ 9 වෙනිදා සිට අප්‍රේල් 25 දක්වා මූලික වැටුප ගෙවන්න ගිය කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරා. ඒක නිසා ඒ අයට මේ 10 වෙනිදාන් ඉස්සෙල්ලා ඒ සියලු දෙනාටම මූලික වැටුප හම්බ වෙනවා. දැන් මෙතුමා කියනවා මූලික වැටුප ගෙවනවා කියලා. දිනයක් හරියට නැති නිසා මේ අයට නැවත රාජ්‍ය සේවයට ඇතුල් වීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. අපි ඉල්ලා සිටිනවා මාර්තු නමේ ඉඳලා. මේ අයට සම්පූර්ණ වැටුප ගෙවන්න කටයුතු කරන්න සමහර ප්‍රජේසයෝගෙදන්ට සේවයට වාර්තා කරලා තියෙනවා. සමහර අය වාර්තා කරලා නැහැ. වාර්තා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා ඔබතුමා ඉල්ලාසි. මූලික වැටුප ගෙවන්න කියලා එව්වේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ යම්කිසි හේතුවක් නිසා එතුමන්ලා මේ දිනයක් නැතුව කල් දානවා නම් මාස 3ක් සම්පූර්ණ වෙනවා 21 වෙනිදා යනකොට ඊට පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලා වගේ පාදක කරගෙන රස්සාවට යලා සම්පූර්ණ වැටුප ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මැතිවරණ කොමිසම තමයි අපිට නිර්දේශ කරේ මූලික ආර්ථික වැටපු විතරක් ගෙවන්න. යම් කිසි රාජ්‍ය සේවකයෙක් නාම යෝජනා දීලා සේවයට ගියොත් ඔහු විනය කඩ කරලා හිටන් ඔහුගේ රස්සාවක් නැති වෙනවා. එහෙම කරන්න බෑ. හැබැයි ඔබතුමා කියනා වගේ මටත් යම් යම් අය එක එක්කෙනා රස්සාවලට යනවා කියලා. ගරු මන්තුමා අපි න්‍යාය පත්‍රය ගරු කතානායකතුමනි අද න්‍යාය පත්‍රය ඉවර කළා ඒකට යන්න. අපි දන්නවා පළාත් පාලන ආයතන වලට අලුත් සීමා නිර්ණයක් කොමිසමක් පත් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු 31කින් ඉවරයි. දැන් මේකේ ගරු සභානායකතුමා ඓතිහාසික වැරද්දක් වෙන්න යනවා. ඊට කලින් සමාලෝචන කමිටුවක් පත් කරන්න කියලා දැන් මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නැවත මේ බෙදීම හරහා ජාතීන් ආගම් කුලයන් අතර ප්‍රශ්න ඇති වෙන විදිහට තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. සරලව 150ක් අඩු කරන්න කිව්වහම කොට්ටාස් වලින් 150ක් අඩු කරලා තියෙනවා. ජාතික ලැයිස්තුවෙන් 150ක් අඩු කරලා තියෙනවා. තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තවත් අවුල් ජාලාවක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අර කිව්වාගේ පාර්ලිමේන්දේ සියලු පක්ෂ එකතු කරලා යම් වැඩපිලක් යෙදලා මේකට ගියොත් හොඳයි මොකද නැත්තම් මේක තවත් දැන් මොකද අර තිබ්බ ක්‍රමේ වෙනස් කරලා මේ ගෙනාපු ක්‍රමයෙන් 8000ක් දක්වා වැඩි වුණා. දැන් මේක අඩු කරන්න කියලා තවත් ප්‍රශ්නේ අවුල් කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සීමා නිර්ණයන් කරන්නේ පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයෙක් අවිලා තමයි මේක කරන්නේ. නමුත් මේ සීමා නිර්ණය කරලා තියෙන්නේ නිලධාරී කාණ්ඩායමක්. අපි ඉල්ලා සිටිනවා සියලු පක්ෂවල කමිටුවක් පත් කරලා මේ සමඳ නැවත අධ්‍යයනයක් කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා. කොට්ටාස අඩු කිරීම සම්බන්ධව ඒක අපි සමාලෝචන කමිටුවක් පත් කරනවා. ඒක ගොඩාක් දේශපාලන පක්ෂ දැකලත් නැහැ තමයි ඒක ඇත්ත කතාව. ඒ සම්බන්ධව ඒක ගැසට් කරන්න කලින් ඔක්කොට තමුන්නාන්සලාට ආරාධනා කරනවා ඒක බලලා හිටන් ඒ පිළිබඳ සමාලෝචන කමිටුවකින් ඒ කටයුත්ත කරන්න කටයුතු කරනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.